Tô de namorada nova, papai! Segura aí! Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é pura Vambora! Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que pura sei, não beijei A massa paga pau, eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu vou com mesma figura no jeito Dinheiro é, é, é pra se gastar, eu gosto de... Eu banco a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, vai. Eu banco mesmo a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Segura linda, tá. é, ela é linda, ela é pura. Vou de com a prostituta. eu sei, não tem jeito, a massa paga pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, é não sou dia. Eu banco mesmo a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, Eu banco mesmo a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar. é pra se gastar. Eu acho de. Eu banco mesmo a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu acho de luxar. Eu banco mesmo a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Quero ver se não balançou. Chega pra cá, papai, vai. Chama de camisola, quem comanda é você ei, ei, Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra ti. você ei, ei, Eu tô solteiro e vazada Quem como essa parada Tô doidinho pra te ver Chama papai fala pro papai o que você quer É, é amor oh, oh, Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor oh, oh, Vou te dar só amor Puxa esse fole, gaiteiro Puxa esse fole, gaiteiro